mein Name ist Alena, wenn du neu bist auf meinem Kanal. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. In dem heutigen Video geht es um ein paar Tipps für Ordnung in deinem Zuhause, die auch gleichzeitig Ordnung in dein Leben bringen. Und zwar durch reine Psychologie bzw. durch, wie trickse ich mein Auge aus. Und ich hoffe, du hast ganz viel Spaß bei diesem Video. meinen Videos lese ich sehr, sehr oft, boah Alena, warum ist es bei dir immer so ordentlich? Warum sieht das bei dir immer so ordentlich aus, selbst wenn ich immer behaupte, dass Chaos regiert und ich weiß es nicht. Also, drum bin ich mal mit offenen Augen und eingeschaltetem Gehirn durch meine Wohnung gelaufen und habe mich gefragt, woran liegt das, dass wenn ich sage, hier ist Chaos und du mir aber dann unter mein Video schreibst, nee Alena, bei dir ist absolut kein Chaos, das sieht noch um so vieles ordentlicher aus wie bei mir. Da sind mir ein paar Dinge in meiner Wohnung aufgefallen, die dir hoffentlich helfen können. Und Sie haben ja, da wir Menschen visuelle Wesen sind, das heißt unser Auge ist dazu da, sämtliche Bereiche aus unserer Umgebung einfach aufzunehmen, die Informationen zu filtern und ans Gehirn weiterzugeben. Ähm, ja, und meins war gerade weg. <laughs> <laughs> Also es geht darum, wie trickse ich mein Auge aus und mein Gehirn und suggeriere meinem Gehirn, hier ist immer Ordnung. Fangen wir auch mal gleich damit an, dass unsere Möbel immer geradlinig im Raum stehen. Wir haben bei unseren Möbeln darauf geachtet, dass sie sehr klare Linien haben. Nicht viel Nippes, nicht viele Schnörkel, was auch unglaublich schwierig wäre abzustauben und wo sich Staub auch tatsächlich wirklich festsetzen kann an solchen kleinen süßen. Ich finde die Details auch immer wunderschön. Intarsien, oh, ich könnte Stundenlang könnte ich die betrachten. Problem ist nur, oder besser gesagt, meine, mein Weg ist, ich habe sie in der Wohnung nicht, weil klare Linien optisch Struktur schaffen, optisch Ordnung schaffen. Somit trickse ich mein Gehirn und deine Augen unter anderem aus, indem einfach ja ich auch bei den Möbeln darauf geachtet habe, auch beim Sofa auf ein sehr geradliniges, elegantes, schlichtes Design. Und wenn wir mal ehrlich sind, gerade Linien lassen sich um so vieles schneller sauber machen, als irgendwelche Schnörkel und anderes Gedön. Der Punkt ist auch, je mehr Klarheit du durch gerade Linien und Farben und Strukturen einfach reinbringst in deine Räume, desto mehr Ordnung hast du in deinem Alltag. Bei mir auf meinem Kanal geht es ja um Organisieren, um Ausmisten, um Putzmotivation und Tipps und Tricks rund um den Haushalt. Und dazu gehört es nun mal, Strukturen zu schaffen. Und wenn du deinem Auge Struktur gibst in einem Raum, das heißt, Du suchst dir ein Raumkonzept aus, Pinterest etc. pp. Meine Wohnung, wo auch immer, völlig egal. Und du dann eine Struktur festlegst, wie die Möbel zu sein haben, dann schaffst du optische Ordnung und täuscht damit dein Gehirn und das Gehirn von den Besuchern, denn die sind dann der Meinung, alles ist ordentlich. Kaputte Dinge und Möbel in der Raumgestaltung ziehen wirklich Ordentlichkeitspunkte ab. Da nehme ich mich nicht aus. Das wird euch vielleicht noch gar nicht aufgefallen sein, aber im Wohnzimmer haben wir Kabelleisten, die permanent irgendwie von Kreuz nach Quer hängen, schief sind an der blöden Wand nicht kleben bleiben wollen. Und das sind so Dinge, die nerven mich tierisch. Und da, da ich sie weiß, wandert mein Auge optisch dahin. Wenn du jetzt die nächsten Putzmotivationen anguckst oder die, die vorherigen anguckst, dann wirst du diese Kabelleisten ab jetzt nämlich auch sehen. Das kommt, solche Sachen kommen auf eine To-Do-Liste oder ein abgefallener Möbelgriff oder ein Möbelgriff, der auf halb neun hängt. Das sind einfach so Sachen, die kann ich nicht immer sofort erledigen, denn auch mein Alltag ist stressig genug. Aber diese Dinge kommen dann einfach auf meine sogenannte To-Do-Liste, die wir hier gelegentlich auch mal abarbeiten. Demnächst steht wieder eine Wann hast du zum letzten Mal oder beziehungsweise die To-Do-Liste erledigen Video an und dann werden wir uns genau um solche Sachen kümmern, die einfach so Kleinigkeiten sind, die einen Raum unordentlicher erscheinen lassen, obwohl man das vielleicht gar nicht so wirklich registriert hat. Ein weiterer kleiner Tipp, den ich für dich habe, achte einfach mal darauf, wie gut deine Möbel in den Raum passen. Klingt vielleicht jetzt völlig banal, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen plemplem, ich weiß es nicht. Mir geht es aber so, als wir uns das neue Sofa ausgesucht haben, wir hatten vorher ja, wenn du meine ganz alten Videos guckst, vor zwei Jahren einen riesengroßen schwarzen Klopper mit Stoff aus Tweed und hast du nicht gesehen von meinem Mann. Als ich jetzt gesagt habe, dieses Ding muss raus, es stand nämlich permanent ins Kinderzimmer, also in den Rahmen der Kinderzimmertür so ein Stück rein. Das bedeutet, die Tür hatte nie eine klare Linie von oben nach unten, sondern es kam dann immer dieses Sofa. Als ich jetzt das neue Sofa ausgesucht habe und ich habe es dann auch bezahlt, war es mir wichtig, dass es exakt in den vorhandenen Platz passt, den wir haben. Ich weiß, dass wenn man dann gerade umzieht, das immer manchmal so eine Sache ist. Nicht immer hat man die Zeit, das Geld, die Inspiration oder es muss einfach noch gar nicht sein, sich neue Möbel anzuschaffen. Da wir aber hier eingezogen sind vor gut drei, vier Jahren und wir dann einfach festgestellt haben, okay, der Stil von damals gefällt uns nicht, beziehungsweise gefällt mir nicht mehr, ähm, habe ich mich einfach dazu entschieden, okay, ich mache Raum für Raum neu Gucke aber, dass die neuen Aufbewahrungsmöglichkeiten, sprich die Möbel, das Sofa und die anderen Dinge besser in den Raum passen. Das heißt, wir haben uns für ein Sofa entschieden oder ich <laughs> habe mich für das Sofa entschieden, ähm, das einfach perfekt in die Ecke passt. Das nicht zu klobig wirkt, sondern sich dezent, also sich dezent in den Raum einfügt. Und da ist es auch ganz wichtig gewesen, darauf zu achten, welche Farben möchte ich haben und welches Material soll es sein. Bei den Farben habe ich mir wirklich eine Winterlandschaft zum Vorbild genommen. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, du bist in einem Park im Winter. Schnee liegt überall. Es ist ruhig. Wirklich schöne Stille. Welches Farbmuster hast du dann vor deinem inneren Auge? Genau, weiß, grau mit einem Touch von schwarz. Wir gehen jetzt hier natürlich von frisch gefallenem Schnee aus und nicht von Schnee auf der ne, Autobahn aus, der mittlerweile schon braun ist, sondern von einer schönen Winterlandschaft bitte. Genau dieses Thema habe ich mir zum Farbmotto gemacht, denn dieses Farbmuster, ob du es glaubst oder nicht, wirkt unglaublich beruhigend aufs Auge und somit auch auf dein Gehirn. Und somit fühlst du dich innerlich ruhig, aufgeräumt und entspannt. Das ist der Grund, warum ich mich für dieses Farbmuster entschieden habe und ich habe es schon mal in einigen Videos erwähnt, warum das so ist. Wir haben auch darauf bei den Materialien darauf geachtet, dass wir zum Beispiel beim Sofa ein pflegeleichtes Material haben, aber auch ein Material haben, was Gemütlichkeit ausstrahlt, was kuschelig sein ausstrahlt. Das haben wir dann zum Beispiel bei den Sofakissen genutzt. Da haben wir zwei Plüschelkissen und zwei ganz normale aus weißen Leinen aber diese Plüschkissen sind grau, passend zum Sofa und sind aber vom Material her schon wieder ein bisschen unterschiedlicher, also unterschiedlicher und kreieren so dieses flauschige, wuschelige Gefühl. Ich hoffe, du verstehst, was ich dir damit sagen will. Wichtig ist natürlich, dass du bei der Raumgestaltung auch darauf achtest, dass die Räume zu dir passen, zu deinen aktuellen Bedürfnissen. Wir haben sehr geradlinige Räume, wir haben sehr aufgeräumte Räume in einem sehr dezenten Farbmuster, auch mit einem guten Einschlag von Naturmaterialien, das ist unseren Echtholztüren geschuldet in dieser Mietwohnung. Es geht aber immer darum, gucke natürlich, dass es deinem Stil entspricht, dass es deinem Geschmack entspricht. Das ist jetzt nur mein Geschmack, über den ich hier reden kann, aber anscheinend gefällt ja ganz, ganz vielen von euch wirklich richtig gut wenn ich mir so die Kommentare unter meinen Videos immer so durchlese. Ein weiterer Punkt ist auch, Türen helfen dir ordentlich zu sein und das ist kein Witz. Wir haben zum Beispiel in unserer ähm, Aufbewahrungsmöglichkeit im Wohnzimmer unterm Fernseher darauf geachtet, dass es Türen hat, also dass die Türen zu sind. Wir haben ja nicht das Bester-System von Ikea, sondern wir haben die Method-Küchenschränke von Ikea, weil die genauso aussehen wie Bester, nur um ein Drittel günstiger sind im Preis und das ist natürlich dann, wenn du so ein bisschen aufs Budget gucken möchtest, immer von Vorteil, wenn du was Identisches findest, was genauso aussieht, aber einfach günstiger ist. Kleiner Tipp so am Rande. Ich habe darauf geachtet, dass im Wohnzimmer und natürlich auch hier im Büro und im Kinderzimmer viele Türen sind. Das hat einfach den Vorteil, dass wenn es mal Tage gibt, wo es bei mir auch besonders schnell gehen muss, in der Ordnung, in der Sauberkeit, Schranktür auf, Zeug rein, Schranktür zu. Es ist erstmal visuell Ordnung und natürlich sind meine Schränke innen drin auch aufgeräumt und geordnet und ausgemistet und so weiter und so fort. Aber der Punkt ist einfach, es gibt auch Tage, wo es mal wirklich schnell gehen muss und da sind so ein paar Türen vor den Schränken wirklich das Beste, was du haben kannst. Denn wenn man sich jetzt ein Ikea Kallax-Regal vorstellt, wo man eben jetzt keine Türen hat und keine Kisten drin hat, du, wenn du da alles reinschmeißen würdest, würde es sofort sehr, sehr unordentlich aussehen. Und das ist immer die große Kunst. Also kleiner Tipp noch am Rande, habe so viele Türen an deinen Möbeln wie möglich. Damit das Ganze natürlich nicht so steril wirkt, haben wir so ein paar Dinge in unserer Wohnung wie extrem viele Pflanzen, weil ich gerade völlig durchgeknallt bin seit einigen Monaten, was Pflanzen angeht sondern wir haben auch Bildergalerien. Bildergalerien, da auch da haben wir darauf geachtet, dass die Bilderrahmen klar und schlicht sind, gerade Formen. Weiße Bilderrahmen haben wir genommen, das sind die Bilderrahmen von Ikea. Bei den Bildern habe ich auch darauf geachtet, dass die alle in Grautönen gehalten sind, weil es einfach bei uns sich super gut dezent in den Raum einfügt. Der Punkt ist, wenn, naja, oder wenn Besuch kommt oder auch wenn du meine Videos guckst, du siehst erstmal den kompletten Raum und die Bildergalerie wirst du nicht sofort gleich links und rechts ums Auge geklatscht kriegen, weil die Bilder einfach nicht farbig sind, sondern weil sie sich dezent und ja, unaufdringlich im Raum präsentieren. Das heißt, du wirst wahrscheinlich zwei, dreimal hingucken müssen, bevor du die einzelnen Bilder im Detail erkennst, wer drauf ist und was drauf ist. Allerdings geht es eben genau darum. Ich habe mich bei den Bildern einfach dafür entschieden, Farbkombinationen zu nehmen, die sich dezent in den Raum einfügen, wo man sich dann aber auch mal Zeit nehmen kann, darauf zu gucken, sich darauf zu fixieren und dann wirklich auch das Bild komplett geistig erfassen zu können und nicht, dass es dann durch farbige, bunte Bilder einfach extrem ja, auffällig wirkt. Dekoration habe ich eigentlich überhaupt gar keine mehr in meiner Wohnung, denn das war mit dem Abstauben jetzt mal ein, eine Tortur und ein schrecklich. Ich habe mich da jetzt wirklich auf Pflanzen festgelegt, aus dem ganz einfachen Grund. Natürlich haben unsere Pflanzen Luftreinigende Eigenschaften, dazu gibt es ein Video hier oben im i. Es geht aber auch einfach darum, dass Pflanzen so die Natur von außen reinbringen. Und Pflanzen für mich nochmal so ein Punkt sind, wo ich sage, sie geben den Raum Frische, sie lassen ihn nicht unterkühlt oder steril wirken, sondern es ist einfach Dekoration und Nützliches mit einem Touch von Leben verbunden. Gerade bei den Pflanzen, die eben finden von den Farben her sehr unterschiedlich sind, andere Blattmuster haben, habe ich einfach darauf geachtet, dass unsere Blumentöpfe farblich zum Raumdesign passen und die Pflanze eher noch dezent unterstreichen, anstatt dass ich jetzt bei den Pflanzen zum Beispiel hier im Hintergrund ähm, kräftige Farben genommen hätte. Wenn dir das gefällt, ist das natürlich völlig okay, bloß es passt nicht in mein Raumkonzept und für mich ist es wichtig, dass alles ja, sich so zusammenfügt damit ich einfach mein Gehirn damit austricksen kann, dass ich sage, es ist ordentlich, es ist sauber und die Farben wiederholen sich hier in der Wohnung immer wieder. Ich hoffe, du weißt, was ich dir mit diesem Video sagen will. Wenn du noch einen Tipp hast, wo du sagst, Mensch Alena, der ist richtig klasse, der funktioniert bei mir super, super gut, wo ich mein Auge und somit auch gleichzeitig mein Gehirn austricksen kann und meinem Gehirn Ordnung vortäusche, dann lass ihn mich doch bitte in den Kommentaren wissen. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da und ich würde mich freuen, wenn du öfter bei mir zu Hause vorbeiguckst und meinen Kanal natürlich abonnierst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.